어디 있어 엄마? 로안이 엄마 어디 있어? No. 우. 음. ごい似てたね雪 <laughs> だよ。バラバラバラバラバラ。 What? Bonk. c'est ça, <laughs> C'est ça, c'est 깨끗이 <laughs>